Hey, salut à tous les amis, c'est Steven Coleman. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu plus spéciale. Ce sera une vidéo interview d'un élève d'école d'ingénieur, Thomas Camara. Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus sur euh, euh, son, parcours scolaire, ses ambitions qu'il a emmenées jusque-là, et aussi un petit peu vous conseiller, vous, chers abonnés, qui voudront entreprendre des études similaires, un parcours similaire jusqu'à un titre aussi prestigieux. Donc là, on va parler en détail de son parcours, de tout ce qu'il a euh, vécu jusqu'ici pour en arriver là où il est. Mhm. Et euh, on va s'intéresser à son parcours scolaire. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter D'accord. Moi, je m'appelle Thomas Camara comme il l'a très bien dit, donc, euh, je, suis actuellement, alternant en école d'ingénieur. Donc euh, je suis dans les systèmes électroniques, systèmes embarqués. Et euh, comme il l'a dit, ben, je vais vous parler de mon parcours. Je vais vous présenter mon parcours de A à Z. Donc tout ce qui permettra de vous faire inspirer, de vous donner l'inspiration de, votre développement personnel. Et espérons continuer. Ok, donc euh, moi je vais pas attaquer la partie question. Ok. Donc euh, ben, tu as parlé justement de ton parcours d'école d'ingénieur, mhm. euh, mais avant ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu peux parler en détail de, ton cursus, de, des, écoles par lesquelles tu es passé, etc. Mhm. Donc bah, tout d'abord, j'ai commencé par un bac professionnel SEN, système mhm. électronique numérique, au lycée Gustave Ferré. Donc ce qu'on a fait là-bas, c'était l'étude de du process, les débuts du process ah avec des stages. Et comme on le sait tous, bah, le bac professionnel est destiné à rentrer directement dans le milieu du, travail, Directement. Et donc ça, rentrait pas dans, la perspective de, poursuivre des, études par la suite. Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à Qu'est-ce qui m'a motivé À poursuivre des études alors que tu pouvais travailler. Tu hmm, alors que pouvais aller directement. Euh, je dirais qu'il y a des gens qui m'ont inspiré, hmm. des, des, gens qui ont réussi des gens de bac pro qui ont réussi à aller en BTS, faire une classe préparatoire, aller en, rentrer en école d'ingénieur, mhm. travailler. ouais. C'est tout d'abord eux qui m'ont inspiré. ok. Donc, en fait, c'est vraiment euh, l'exemple mm. euh, des personnes autour de toi. C'est vraiment euh, l'environnement qui a, entre guillemets, déteint sur Le, parcours que tu souhaitais faire par l'avenir, qui t'ont inspiré à aller plus mm. loin. Je me suis dit, ben, eux, ils l'ont fait, ben, pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Ok. Euh, donc, du coup, par la suite, tu as rebondi euh, sur une poursuite d'études en... Voilà, c'est ça. J'ai demandé, j'ai fait mon dossier. Mhm. Euh, j'ai fait mon dossier, je suis en train en BTS. En BTS, ouais. Voilà, c'est ça. Donc les BTS, c'est des études, pour ceux qui, pour les abonnés qui ne connaissent pas, c'est hmm. des études plutôt techniques, c'est ça Voilà, c'est ça. C'est pour devenir technicien supérieur. Donc il y a des matières générales, donc maths, français, anglais. Il y a un stage aussi, en milieu mhm. professionnel. Mais je dirais que le cap, la différence entre le bac professionnel et le BTS, il y a une différence de, de, bagage en fait, de bagage euh, au niveau euh, scolaire. Euh, D'accord, donc, du coup il y avait une sorte de transition qui, je suppose, assez, voilà, ça. assez importante. Et, comment tu l'as vécu, du coup, ce passage de bac pro, où je, suppose, hein, mm. bien évidemment, mm, mm. voilà, le, niveau bac pro et le niveau BTS, comment tu as, as, vécu cette transition en fait Comment dire Alors dès le premier cours, j'ai senti la différence. Mhm. Déjà, on était réunis avec euh, des élèves qui venaient de parcours différents, donc ah. 2 d bac professionnel S, scientifique, technologique, etc. Donc, euh, on avait une prof euh, qui, était assez sérieuse dans son travail, strict, et très strict même, je dirais. Mhm. Et comment je l'ai senti, moi Je l'ai senti que je directement au premier cours, mhm. en voyant les autres élèves qui qui échangeaient, qui, j'ai vu leur connaissance en fait. J'ai vu leur connaissance et j'ai vu le palier qu'il fallait, qui, combler. Et donc, euh, du coup, au départ, mm. euh, quand tu t'es orienté vers ce BTS, tu mm. t'es pas dit que c'était suffisant, que tu pouvais t'arrêter mm. là et te permettre de t'insérer dans le monde du travail, puisque je suppose qu'en BTS, vous avez des stages, et vu que c'est une filière professionnelle, euh, bah, c'est. c'est largement honorable en fait pour quelqu'un qui vient de bac pro pour poursuivre dans bah, hmm. dans le monde du travail. Donc euh, pourquoi tu as décidé de pousser encore, plus, encore loin. repousser tes limites. Ouais, voilà, mes limites. Parce que, encore une fois, je me suis dit pourquoi pas. Mm-hmm. Euh, quand on est jeune, il ben, faut y aller. Hein. C'est pas dix ans après qu'il faut revenir sur ses études, etc. etc. Mieux vaut tout finir d'un seul coup. Enfin, pour moi, mm-hmm. c'est ma mentalité. Mieux vaut tout terminer d'un coup, ses études, après repartir dans le, dans le milieu professionnel, mhm. au lieu de partir dans, mon dans, le milieu professionnel, se rendre compte que finalement, on, a, on veut plus et revenir à l'école. Ouais, tu veux dire que c'est un peu du temps perdu et qu'il faut aller mieux, ça. Voilà, aller au bout de ton ambition et voir jusqu'où tu peux aller, c'est ça. ça Donc c'est vraiment le challenge qui t'a poussé à, à, vouloir dépasser tes limites. Euh, d'accord, ok. Et donc du coup, par, après le BTS, euh, dans quel type d'études tu t'es orienté donc, euh, dans notre lycée, à l'intérieur de notre lycée, il y avait une prépa TS classe préparatoire ATS, préparatoire pour, euh, adaptation aux techniciens supérieurs. D'accord. Donc, euh, qui est destinée au BTS, DUT, c'est ça C'est ça, DUT, BTS, Bac plus 2. D'accord. Donc, on apprend tout ce qui est sciences de l'ingénieur, mhm. matière générale. Donc, on revient à la philosophie, mathématiques, français. Hein. Physique, etc. C'est ça. Et donc, la, classe prépa, c'est un peu la bête noire des étudiants. On sait que c'est assez compliqué, le rythme est assez tendu. et il y a encore un passage à niveau mm, entre mm, le BTS. Mm. Il y deuxième palier encore. D'accord. Et donc, du coup, comment bah, tu l'as encore vécu, ce, passage à niveau Est-ce que le BTS t'a préparé, euh, entre guillemets, à ce allait t'attendre en prépa ou euh, à l'inverse, euh, t'as été déboussolé au départ Comment, comment s'est passée cette transition Donc, je dirais que la même manière que je suis passé de bac pro à BTS niveau, mhm. je suis resté dans la même euh, optique. C'est-à-dire que j'étais déjà dans le bain du travail en fait. Donc j'ai continué. Donc en fait, cette parenthèse BTS hmm. t'a vraiment permis en fait de, de te préparer à, travailler, à te, hmm. ne pas te reposer sur tes lauriers et vraiment essayer de pousser encore plus loin tes limites. Hmm, ok. Et donc, euh, du coup, comment, comment as-tu trouvé la TS comment, Enfin, la, prépa ATS La prépa ATS, mhm. donc euh, c'est un rythme soutenu. Il y a, y a des cols, comme dans toutes les classes préparatoires. Donc, euh, cette fois-ci, c'est en un an, donc c'était plus condensé. le but du jeu, c'est en fin de classe préparatoire, c'est d'avoir son école. Donc, ce qu'il faut faire, bah, enfin ce que j'ai fait moi c'est un peu comme un marathon en fait euh, tu dois te préparer pendant un an c'est ça l'objectif c'est <laughs> d'arriver au bout coûte que coûte mhm. avoir son école donc euh, peu importe comment peu importe la manière enfin tout en restant raisonnable en restant clean en restant bien sûr en restant dans le cadre voilà, ça. Euh, tu vois il faut vraiment se faut se la donner faut faut mettre les moyens mhm. et moi je dirais qu'il faut aussi avoir un rythme sain. Donc euh, dormir, faut il ne faut pas négliger son style de vie en fait. il ne euh, faut pas vraiment sacrifier ses nuits à étudier il faut quand même penser à un minimum à, voilà, se ressourcer. Exactement. Et euh, donc, du coup, quelles, étaient tes plus grandes difficultés Puisque, vu que toi, hmm. tu n'avais pas un bagage scientifique solide à la base, hmm. venant de Bac Pro par rapport à, je suppose, tes, bah, collègues qui étaient de Bac généraux, etc. Comment as-tu bah, vécu mhm. ce, décalage D'abord, euh, tout d'abord, c'était avec, euh, avec, euh, avec toi, un mhm. camarade. Ouais, c'est vrai qu'on était dans la même classe. On était en prépa ATS, donc on, a, on, a, travaillé et. comment dire on a, pris tout ce qui était en notre moyen, on n'a pas compté les heures. Mhm. On n'a pas compté les heures, on s'est dit, bon, bah, si on ne comprend pas, on va voir de nous-mêmes, on est parti chercher de notre côté. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir ce côté euh, vraiment autodidacte pour euh, ne pas se contenter des cours, etc. Et vraiment essayer d'aller plus loin pour. Euh, c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc, moi, je dirais c'est un bon entourage déjà. Parce Donc, des personnes qui veulent des mêmes, mêmes objectifs que vous. toujours être entouré, c'est toujours mieux. parce qu'on a tendance à avoir cette vision de compétition en fait. Mm, mm, mm, Genre quand on entend parler de la prépa, on, se dit que ben c'est voilà chacun pour soi, alors que a pas forcément, on n'a pas, tous forcément le même objectif. Mhm. Des gens qui viennent de milieux euh, différents, social différents, économiques, etc. et, donc, bah, pour en revenir à la compétition, mhm. j'en profite pour les personnes euh, qui sont, qui mhm. souhaiteraient savoir, est-ce que c'est compétitif, est-ce qu'il y a de la pression, euh, euh, comment toi tu l'as ressenti par rapport à mm. ton background, etc. Mm. Est-ce que tu penses que ben, pour une personne qui est assez, euh, entre guillemets, faible mm. psychologiquement, c'est facile à assumer Ça l'a porté de tout le monde Est-ce que ça l'a tout le monde Oui. Moi je dirais que c'est de la préparation. Mm-hmm. Donc il faut savoir à quoi s'attendre euh, quand on rentre en prépa. Mm-hmm. Donc les notes, il faut avoir une mentalité en fait qui, te permet de, de réagir face aux notes en fait, positivement. Donc, euh, ce sera pas toujours facile. Mhm. Même si on est, même quelqu'un qui est très bon en BTS ou en DUT peut avoir euh, des lacunes euh, dans, la prépa, mhm. donc avoir les notes. Et le conseil numéro un, je dirais, c'est de pas s'affoler quand on voit les notes. voilà, Ok, donc peu importe, garder le cap et ne pas voilà, se laisser, entre guillemets. Voilà, laisser dériver par les émotions, euh, les notes ou encore la pression et avoir en ligne de mire l'objectif final. Un objectif Ok, ok. donc, euh, quels sont les différents euh, en fait, moyens pour poursuivre Parce que le but de la prépa, c'est de poursuivre mhm. en école d'ingé. Donc, quels sont les différents moyens que tu peux lister qui te permettent d'accéder en école d'ingé Est-ce qu'il y a uniquement le concours ou d'autres voies parallèles, mhm. lesquels même un étudiant qui veut pas faire de qui souhaiterait pas s'orienter en prépa mhm. peut bah, candidater potentiellement s'il est intéressé. D'accord. Donc il y a, y a, le concours, il y a mhm. par dossier, les écoles en dossier, il y a les écoles en initiale. Donc euh, c'est. Initial, c'est-à-dire. Cours euh, complet. Cours complet, d'accord, Il y a alternance, donc c'est une partie du temps à l'école, une partie du temps en entreprise. Donc euh, l'alternance, c'est vraiment plus pour les personnes qui souhaiteraient s'orienter dans le monde professionnel, c'est ça, Pour avoir plus d'expérience, ça permet d'avoir plus d'expérience et de voir le milieu du travail d'entrer, de s'insérer dans, le, monde du travail. Et donc, euh, pour en revenir encore une fois à la prépa mhm. qui est charnière, hein, <laughs> euh, du coup, est-ce que euh, tu trouves que c'est vraiment un tremplin Est-ce que tu estimes que c'est vraiment une année qui, qui représente un tremplin, qui t'a permis d'accéder à des niveaux supérieurs auxquels tu n'aurais pas pu accéder sans Ou mhm. au contraire, est-ce que tu estimes que c'était vraiment c'était vraiment une année euh, mhm. facultative. Ok, donc moi je dirais que la prépa, mhm. à la fin de la prépa, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de certification. Il ne faut pas s'attendre. Donc à... voilà, euh, faut pas s'attendre à quelque chose à la fin. Mhm. Donc l'objectif principal, c'est d'avoir l'école. Donc moi je dirais c'est l'utilisation, faut le voir un peu comme une arme. Donc une arme euh, qui te permet d'avancer. D'accord. Tout dépend de comment tu l'utiliseras la, prépa, la classe préparatoire. Donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est que c'est les cours, les cours que j'ai vus. Je savais ce que j'avais besoin pour plus tard, donc j'ai pris ce que j'avais besoin. Voilà, j'ai capitalisé. J'ai investi sur ce dont j'aurais besoin plus tard. Uh-huh. Et on peut dire que ça a payé. Oh, ok, d'accord. Ok, donc euh, la, la prépa, c'est vraiment quelque chose qui permet de voilà, c'est vraiment un tremplin qui permet de choisir vers quoi on se mmh, mm, mm. s'orienter, mmh, qui apporte plusieurs bagages, mais mm. voilà, malgré tout, euh, certaines matières sont plus utiles que d'autres Et, donc, euh, quelles sont les différentes matières qui sont abordées en fait dans, la prépa Oui, si on devait entrer dans le détail, est-ce que pour les, parce que il y a plusieurs backgrounds, etc., plusieurs personnes, types de personnes, type de personnes et comment s'organisent un peu les matières, comment se structurent euh, bah, les, matières mhm. en, prépa Est-ce qu'il y a des matières plutôt orientées euh, électroniques c'est vraiment vraiment global général. C'est les sciences de l'ingénieur dans sa globalité, mhm. donc euh, la mécanique, la mécanique, l'électronique et les, cours comme le français et les, mhm. cours normes. Normes, ok, d'accord. Voilà. Donc euh, bah, je pense qu'on va aborder maintenant bah, le Graal, le Saint Graal, les écoles mhm. d'ingénieurs. Mhm. Euh, donc euh, toi, tu as réussi à décrocher une école d'ingénieurs. Comment, bah, comment as-tu fait Es-tu passé, vu qu'on l'a vu, il y a des, la voie concours et la voie sur dossier. Mhm. Comment as-tu fait pour décrocher la chaîne donc moi je suis parti par l'alternance, donc il a fallu rechercher une entreprise, une entreprise qui doit accepter le contrat sur trois ans pour la formation d'ingénieur en question. Mhm. Donc euh, cette entreprise a-t-elle euh, été entre guillemets, euh, l'as-tu obtenue par le biais de l'école As-tu un soutien de l'école ou c'était vraiment tes recherches personnelles qui t'ont permis de l'acquérir Donc tout d'abord, j'ai, on a eu une petite formation avec l'école, mais mhm. mais c'était pas suffisant. En réalité, le mieux c'est de chercher par soi-même pour avoir le plus de possibilités possibles et plus de liberté. Mhm. Donc il y a des forums très bien à l'école mais euh, la plupart du temps, j'ai recherché par moi-même, mais j'ai retrouvé par le biais d'un collègue, d'un collègue de, basket. D'accord, ok. Donc, euh, et du coup, euh, maintenant que tu es en école d'ingénieur, mhm. si tu devais faire un bilan, si tu devais faire une introspection par rapport à la prépa, comment estimes-tu le niveau et trouves-tu que bah, c'est plus chill comme on, aurait tendance à le croire Ou mhm. au contraire, penses-tu que bah, le niveau est plus soutenu par rapport à la prépa, par rapport à tout ton Penses-tu avoir les armes euh, mhm. nécessaires pour euh, bah, que la, prépa se déroule mhm. Donc, euh, le rythme est différent. c'est ça. Le rythme est différent, donc c'est pas le même rythme que, que la prépa. Donc, c'est peut-être aussi condensé, mais pas aux mêmes endroits, pas au même moment, puisqu'on part en entreprise et qu'on revient en cours. Donc hmm. euh, je dirais que la prépa c'était un rush, mais là c'est un rush mais découpé en plusieurs parties. D'accord, ok. Donc euh, il y a des parties plus chill entre guillemets, mais euh, ça laisse présager une période de rush où il y aura vraiment une charge de travail accrue par rapport à. C'est ça. D'accord, ok. Et donc pour conclure, hmm. comme quel euh, conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait s'orienter de faire des études assez compliquées en général, que ce soit l'ingénierie ou hmm. une prépa littéraire, etc. Quel conseil souhaiterais-tu adresser à une hmm. personne qui n'a pas forcément euh, le bagage nécessaire à la base, mais qui hmm. souhaiterait vraiment se réaxer vers euh, des études plus ambitieuses D'accord. Donc, moi, mon conseil, premièrement, ce serait de ne pas avoir peur de, de commencer à zéro. Donc, de partir, de, zéro. partir de, zéro. voilà. Donc euh, il y a toujours moyen, on a internet, on a des cours, euh, on a tous les moyens autour de nous. Donc euh, faut, premièrement, il ne faut pas avoir peur de, de repartir à zéro. C'est ça mon conseil principal. Et à partir de ça, je pense qu'on peut envisager toutes sortes de possibilités. D'accord, bah, je te remercie. Ok, et, Merci à toi Je te souhaite bon courage Merci. la suite. Hey, alors c'est déjà la fin de la vidéo. Nous tenons avant tout à remercier l'équipe Bizet Galerie pour nous avoir offert un cadre aussi chaleureux et accueillant. C'est une galerie d'art contemporaine mettant en avant l'art africain. On peut les retrouver sur Paris au Théâtre 104. Pensez à y faire un tour, c'est vraiment sympa. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour dans leur page Insta, sur leur site web, etc.